Baie welkom by die laaste episode nommer 5 oor die gawes van die Heilige Gees. Nou, ons het die afgelope tyd baie gepraat oor wat beteken dit om geesvervul te wees en wat is hierdie verskillende gawes van die Heilige Gees. Nou, die onderwerp waarby ek hiermee wil afsluit is dat mense op 'n stadium begin en hulle ervaar die Heilige Gees en hulle begin lewe in gehoorsaamheid aan die Gees en dan sê hulle dit het nie gewerk nie. Uh, ek het gedoog dat dit gewerk, maar ek het my lyk like my verbeel. En dan kom aan niks verder van nie. Nou ek wil vir jou ook wys uit die skrif dat geesvervulling nie maar net 'n een eenmalige iets is wat lank terug of op 'n stadium in jou lewe gebeur nie, maar dat dit deel van jou verhouding met God die Heilige Gees is elke dag. En dat geesvervulling nie net 'n ervaring of 'n belewenis op 'n stadium is nie, dit kan wees, maar daarna is dit 'n wandel met die gees en wandel deur die gees beteken eintlik die beeld van elke tree wat ek gee soos 'n seentjie wat agter sy pa in die strand op die strand loop en hy sit sy voet elke keer waar sy pa se voet is al rek hy maar hy bly in sy pa se voetspore so wil ons waar die Heilige Gees beweeg wil ons ons voete in sy spore sit en ons wil wandel deur die gees onder beheer en onder leiding van die gees nou As ons gaan kyk oor die hele verduideliking in die skrif oor wat geesvervulling is, dan sien ons duidelik dit is nie maar net iets wat eenmalig gebeur en dan is dit nou verby en ek of ek is iemand wat soek nou na hierdie bepaalde belewenis en hierdie ervaring en dan het ek dit. Dan is dit soos 'n immuuninspuiting wat ek het en nou is ek op 'n nuwe vlak en uh, ek uh, sweef nou wil ek sê in die wolke. Nee, geesvervulling is die beheer van my lewe aan God die Heilige Gees oorgegee met die wete dat <laughs> die ou natuur het nie verdwyn nie en dat daar steeds 'n stryd tussen my ou natuur en die gees van God gaan wees in my hele lewe tot ek bevry is van hierdie ou natuur en ek in die hemelse heerlikheid in God se teenwoordigheid gaan leef in 'n geestelike bestaan. Nou as ons kyk uh uh, oor oor wat die afgelope tyd gebeur het en jy gekyk het na die lesings almal. Ek hoop jy het verander ook vertel. Ek hoop jy het ander ook uitgenooi en vir hulle die skakel gestuur en aangemoedig want ek weet dat in hierdie Pinkstertye waarin ons leef, moet ons verhouding met God die Heilige Gees groei. Want dis waarom die Gees gekom het. Daar's 'n nuwe bedeling waar ons nou met God lewe in 'n intieme verhouding deur sy Heilige Gees. En my vraag is, het jy die Heilige Gees lief? Het jy jou lewe aan hom oorgegee? Het jy jou aan hom verbind? Het hy die reg om in jou te maak wat hy wil? Ek herinner jou as jy nog nie een van die boeke gekry het nie, moenie langer uitstel nie. Kontak ons hierso by die kerkkantoor by Moreletta eh, kerk 012 is die kode by die info toonbank 997-8000-800. En ek het genoem dat die boeken in Afrikaans en Engels beskikbaar is, hierdie boek oor die Heilige Gees en sy gaves, uh, wat ons hoofdzakelijk uitgewerk het, wat ook in Engels beskikbaar is. Um, dan is daar ook die kleiner boekie, uh, wat die uh, korter opsommende gedeeltes het, uh, leef 'n geesvervulde lewe of live a spirit-filled life. So hierdie boekie is ook beskikbaar in Afrikaans en Engels en ons nooi jou uit om tyd te maak om meer te leer en die skrif weer te bestudeer en te groei in jou verhouding met God die Heilige Gees. Nou my vraag vir jou in hierdie uh, lesing is is jy nou op hierdie oomblik seker dat jy vervul is met die Heilige Gees? is jy seker jy het 'n ooreenkoms met hom, dat jy 'n verstandhouding het met hom, dat hy die reg het om in jou lewe te werk en dat hy met jou kan maak wat hy wil. En jy het aan hom die reg gegee en jy bevestig dit elke dag en jy lewe daaruit in absolute gehoorsaamheid aan God die Heilige Gees en dat hy in beheer is van jou lewe. So, kan ek vra, het jy al so 'n ooreenkoms gemaak of is dit die probleem van Handelinge 19 dat jy sê ek moet hierdie vraag eintlik maar bietjie verbyglad gaan want ek is nie so seker want ek weet nie of ek al die Heilige Gees my lewe aan hom oorgegee het nie. Daai Handelinge 19 die verhaal waar Paulus by hulle kom en dan vra hy vir hulle of hulle vervul is met die Heilige Gees en dan sê hulle hulle weet nie. Hulle is onseker en dan bid hy vir hulle en hy help hulle om onder die gees se beheer te begin lewe en dan die reaksie as die gees oorneem in hulle lewe hoe die hele Efese verander het. Onthou toe Jesus hemel toe gegaan het, het hy gesê ek los julle nie alleen. Julle is hartseer omdat julle my gaan mis, maar ek wil net vir julle sê ek gaan nou in 'n nuwe beter bedeling by julle en in julle wees. Ek gaan nou deur my Heilige Gees in jou kom woon. En ek gaan altyd by jou wees en ek gaan jou lei en ek gaan deur jou werk en my gawes gaan mense seën rondom jou. En jy gaan beleef 'n wonderlike geestelike lewe waar jy nie meer lewe nie. Jy het gesterf aan die kruis en Christus leef deur sy gees nou deur jou. So dis wat Johannes 14 vers 16 tot 18 ook vir ons verduidelik dat Jesus vir hulle verseker, dis eintlik 'n beter bedeling nou, want nou is Jesus altyd by ons Sy gees is in ons. So kom ek vra vir jou, as jy gehoorsaam geword aan die opdrag van Efesiërs 5 vers 18, laat die gees jou vervul, word vervul met die Heilige Gees. En jy sê miskien vir my, ja, dit is so. Ek het by die eerste lesing al daarby uitgekom of ek het daarna aan my binnekamer gegaan en eers op 'n klip gaan sit en ek het die saak met God uitgemaak en Ek en die Heilige Gees het daar met mekaar 'n nuwe ooreenkoms gemaak wat ek nooit gehad het nie. En ek het hom gevra om my lewe te vervul. Maar ek moet sê op hierdie stadium twyfel ek. Ek weet nie of dit gewerk het nie. En dan vra ek vir jou, hoekom dink jy het dit nie gewerk nie? Dink jy God het verander van opinie? Nee, die fout lê nie by God nie, die fout lê by ons. So wat sê jy? Nee, ek voel nie meer soos daai tyd nie. Nou onthou net, jou gevoel en jou emosies kan wissel en verander. Dis nie altyd die waarheid nie iemand vertel dat hy gevoel het na hy gebid het so goed en die gees was by hom maar toe ervaar hy daai aand dat hy nar is en siek is en nie lekker voel nie en toe voel dit vir hom die gees het hom verlaat. Dis nie waar nie hy het iets verkeerd geëet. Die volgende dag was hy beter. So God het nie uitgegaan en ingegaan saam met verkeerde goed wat hy geëet het nie. Jy moet weet dat jy in die geloof nou moet vashou aan die beheer en die leiding van die Heilige Gees en hom gehoorsaam. Iemand anders sê, ja, ek het so wonderlike tyd gehad, twee, drie weke, wat ek absoluut beleef het. Die Heere is by my en sy gees werk dier my. Maar toe het ek weer gestruikel en ek het weer sonde gedoen en voel my ek het die gees bedroef en hy het my verlaat. Nee, die gees wil verlaat jou lewe net weer terug hê en weer die beheer oorneem. Bely jou sonde en maak dit reg. Gee weer vir hom die beheer. Dis nie waar dat omdat jy gesondig en gestruikel het dat God nou sy rug op jou gedraai het nie. Hy roep jou juist terug nou na hom toe. Moenie sê dit het nie gewerk nie. En moenie sê maar ek het nou nie meer daai selfe gevoel of daai selfe ervaring of daai selfe belewenis nie. Kom ons kyk bietjie na Petrus se lewe. Petrus is vir ons 'n mooi voorbeeld van iemand wat godsdienstig was en toe gees vervuld geraak het. Wat op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees 'n wonderlike ervaring gehad het van vuur vlamme wat op hom neergedaal het en op sy voorkop gekom het en 'n wind wat begin waai het toe Jesus oor hulle geblaas het en sy gees hulle kom beheer het en daar 'n nuwe vlam en 'n lig en 'n liefde in hulle lewe gekom het en hy opgestaan het en uitgegaan het en vir mense begin vertel het van die lewende Christus die wonderlijke getuienis dat Jezus leef en dat hy sondes kan vergewe en 3000 mense kom tot bekering. Ja, hy het waarachtig een ervaring van die Heilige Geest gehad. Maar was dit al? Nee, in sy verhouding met die Heilige Geest was daar een volgende krisis waar hy voor die Joodse raad verskyn en hulle wil om in die tronk gooi en doodmaak en hy staan daar so en hy weet nie wat om te sê nie en dan skielik bid hy en die Heilige Geest kom vat net die beheer en hy praat voor daai mense dat hulle verstom staan, dat die gees deur hom praat en hulle oortuig en hulle harte skud. En hulle sê maar is dit dan nie daai eenvoudige visserman nie? Is dit nie daai eenvoudige mense? Hulle is nie eens geleerd en deur die akademie gekom en 'n lang pad geloop uh met uh studies nie. Hierdie is tog daai eenvoudige vissermanne. Maar hoor hoe praat hulle. sien jy hoe die gees van God deur hulle werk en ons beleef God se teenwoordigheid en sy gesag. Kom ek lees vir jou net oor daardie tweede ervaring van die Heilige Gees wat Paul Petrus gehad het. Handelinge 4 vers 8 by voor die Joodse raad. Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. Raadslede van die volk en familiehoofde en dan praat hy verder. So, hier is 'n tweede geleentheid waar Petrus net 'n ervaring gehad het dat hy die Gees so nodig gehad het en hom net oopgestel het en hy iets nuuts ervaar het en hy beleef het hy's opnuut vervul en bekragtig en die Gees het opnuut kom oorneem. Daar's 'n derde geleentheid wat ek ook lees waar Petrus in 'n situasie beland het waar uh, hy weer gevang is en, en, en hulle in die tronk was en dan bid die gemeente in sy klein groep bid daar so een kant en hulle vra vir, vir verlossing en dat die Here hom sal red en dan bevry die Here vir Petrus en dan kom hy saam met hulle en hy kom vertel vir hulle hoe die Here wonderbaarlik vir hom gered het en uh, vrydig laat kom het uh, en dat te midde van hierdie vervolging en hierdie woede teen die Christendom hoe dat hy net beleef dat God hom Eh, gered het en hulle gebede verhoor en dat daar wonderwerke gebeur. Nou jy moet daai gebed gaan lees wat staan in Handelinge 4 uh ehm, vers 31 as hulle in daai bid hier saam bid. Dan gebeur daar iets. Terwyl hulle bid is daar 'n skudding van die plek en staan daar en die gees van God het hulle opnuut vervul. Hulle het 'n nuwe belewenis van die Heilige Gees se werking gekry. Hulle is weer bemoedig. Hulle het nuwe vrymoedigheid gekry, hulle nuwe krag gekry, hulle nuwe liefde in hulle hart gehad en hulle het opnuut uitgegaan as getuies vir Jesus. Luister wat staan daar in Handelinge 4 vers 31. Nadat hulle daar gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Sien jy die vrees, die beangste groepie wat daar saam bid en hulle het nie moed nie en hulle besef hulle gaan gevang word en ook in die tronk gegooi word en ook soos hulle leier doodgemaak word. Hulle is deur vrees oorval, maar dan bid hulle en dan kom die Heilige Gees en hy vervul hulle opnuut. En daar's 'n nuwe vervulling in Petrus se lewe wat maak dat hy moed kry om weer vrymoedig te wees om op te staan en onbevrees die evangelie te verkondig, soos die ander wat saam in daai bidtuur was. So wat wat sien ons? Ek sien hier's drie voorbeelde in die skrif waar Petrus 'n ervaring gehad het van 'n nuwe vervulling en 'n nuwe bekrachtiging met die Gees. Nou. Nou is die vraag: was Petrus nou na hierdie derde ervaring vir die res van sy lewe op cloud 9. Hy het nou nie meer 'n stryd gehad nie. Nou was hy vir altyd vervul. Nou was hy voluit in sy lewe en hy het dit nooit weer kon verloor nie. <laughs> Nee. Jou ou natuur Petrus is nog met jou. Daai ou natuur wat steeds bekommerd is oor wat mense van jou dink en daai ou natuur uh wat jy bang is dat hulle jou gaan verwerp. Daai ou natuur is nog steeds daar vir die vrees van verwerping en veroordeling. Want hier kom nou manne van Jerusalem en jy wil nog steeds belangrik wees. En jou ou natuur is daar en hy sê vir jou: Moenie hierdie mense ken nie die heidene wat nou tot bekering gekom het. Hulle ken nie hierdie ander nasies wat nou Christene geword het nie. En hulle kom nie meer die Joodse gebruike en seremonieele wette na nie. Maar maak jy nou net weer asof jy dit nakom as hulle kom, dat jy net bin hulle oë nog steeds aanvaarbaar en geliefd sal wees. En dan kom Paulus en hy sê: "Wat het jy gedoen? Hoekom het jy nou weer vir mense mislei? Hoekom was jy skyn heilig? Hoekom Petrus het jy gesondig en 'n klomp ander mense ook laat struikel en ook agter jou aan laat fyns en skyn heilig gewees?" Petrus verloor sy vervulling met die Gees, kan ons amper sê, né? Sy verhouding met God die Heilige Gees skielik is hy nie gehoorsaam nie. Doen hy nie wat die Gees sê nie. Bedroef hy die Gees en is daar ongelukkigheid en word hy tereggewys deur Paulus. Kom ek lees vir jou wat Paulus skryf aan die gemeente Galasiërs. Dan sê hy vir hulle in hoofstuk 2 vers 11. Paulus sê: "Toe Sefas, dis die ander naam uh, vir vir Petrus toe Sefas Petrus egter later na Antiochië toe gekom het, het ek my openlik teen hom verset omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Nie onder beheer van die Gees nie, verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met die Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. En selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daar voor almal vir Sefas berispe. So, wat sien ons hier? Hier sien ons 'n stukkie van Petrus se lewe, hierdie groot godsman wat deur die krag van die Gees wonderwerke gedoen het. Hoe hy steeds nog maar mens is en struikel en sonde doen en die Gees bedroef. En hoe dat Paulus hom moet regwys en hoe hy hom openlik moet berispe en hoe hy vir almal daar sê, "Maar Petrus, jy was nie onder leiding van die Heilige Gees nie. Ek moet dit vir jou reguit sê, jy het van die evangeliese waarheid afgedwaal. Want in die evangelie sê Jesus vergewe. Jy hoef nie nog ander allerlei goeie werke te doen en allerlei seremonies te onderhou en allerlei ander ekstras nie. Jesus alleen is genoegsaam om jou te red en te verlos van sonde. So, hier is 'n geleentheid waar Paulus struikel. Ag, waar Petrus struikel. Ons sien dat Petrus bekommerd was oor wat dink mense van hom. Hy was bekommerd geweest en nou hulle gaan nou hulle is baie erg nog oor die Joodse tradisies voor jy eet moet jy sekere seremonieele wassings prosedures deurgaan. Daar doen hy dit ook nou weer. Ehm um, hulle het sekere koswette wat jy eet en nie eet en hoe onreinheid daar kom en jy kan nie met mense wat nie Jode is meng nie en jy kan nie saam met hulle eet nie. Inskielik skei hy hom af van hulle. So hier begin hy weer hierdie ou wet het nakom net om aanvaarbaar te wees en uh nou ja, nou hou die mense van Jerusalem seker van hom, Jakobus en die tradisionele ouens daarvandaan af in die Joodse tradisie sal hulle nou seker van hom hou. Uh Maar wat het jy nou veroorsaak Petrus? Jy verwar hierdie ander Christene wat Italianers en Grieke is en hulle verstaan nie moet hulle nou ook besny word moet hulle ook al hierdie wette nou weer nakom? Wat moet wat is jy besig om hulle mee te verwar? Hoe kan jy dit doen? Jy's nie onder leiding van die Heilige Gees nie. En ek en jy moet weet dat die vyand ken ons swak plekke. En hy sal ons weer wil laat struikel op selfs vir Petrus op hierdie godsdienstige wyse deur weer die godsdienst uh, uh reëls en regulasies te laat nakom van die ou tradisie en hy sal weer wil klem lê op die koswette en al die reinigingsret rituele en dit is nie meer nodig nie want Jesus het dit alles kom vervul Hy alleen vergewe sonde. Jy hoef nie eers goeie dinge te doen en allerlei seremonies. Hy het die offer gebring. Hy het klaar betaal. By hom is daar volkomme vergifnis. Jy's besig om die mense te mislei. Waar kom die probleem vandaan? Petrus is onder beheer van die Heilige Gees gewees. Maar sy ou natuur het nie verdwyn nie. En hier sien ons 'n illustrasie van waar hierdie ou natuur weer oorgevat het en hy weer gesondig het en hy ongehoorsaam was aan die gees. So weet net dat jy word nie vir eens of vir altyd vervul en nou is die stryd verby nie. Nee, jou ou natuur is nog met jou en hy gaan jou almekaar wil wegtrek van wat die gees wil hê jy moet doen. Luister bietjie waar kom hierdie stryd vandaan? Jy het 'n vyand in jou. Jou ou natuur is nog steeds met jou. Galasiërs 5 vers 16 tot 18 ek lees vir jou. Wat ek bedoel is dit laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan jy nie doen wat jy <laughs> graag wil nie. Daar is die manier dat jou ou natuur nou verdwyn het nie. Hy gaan al mekaar vir jou weer wil aftrek en jou gemaksone wil intrek, verskonings wil gee, ongehoorsaam maak, vir jou laat toegee aan sonde. Jou ou natuur se stryd bly daar. So daarom is geesvervulling nie net iets eenmalig afgehandel nie. Dit is 'n lewensverhouding elke dag in die praktyk, 'n wandel met die Gees van God gehoorzaam aan hom, sensitief vir hom, luister na hom, maak reg, keer terug na hom, gee hom weer die beheer oor, kies tegen hierdie ou sondige begeertes, kies weer om hom te gehoorzaam en sy begeertes alleen na te kom. So, ek sê daar is nog jou ou natuur, en daarom sal hy jou wil wegtrek, dier jou ou gewoontes, dier jou selfsichtige geaardheid, Maar Paulus het dit in sy eie lewe geken. Daarom was sy lewenslese dat hy sê hy besef net soos wat Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis elke dag opneem. Jy moet sterf in jouself. Maak hierdie ou natuur dood. Moenie laat hy jou lewe weer oorneem nie. Paulus het dit ook gesê. Hy sê uh, eh, spesifiek in Galasiërs 2 vers 19 en 20 ek lees: "Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek is dood. Die Heilige Gees het my lewe kom oorneem. Hy kom en hy stel Jesus ten toon. Hy doen die werke van Jesus. Hy doen God se wil en hy help my om reg te lewe. Ek luister nie meer na die begeertes van my ou natuur nie, kruisig myself, ek maak my ou natuur dood, ek kies teen hom, ek verloon hom, ek ken hom nie, ek wil hom nie meer toelaat nie. En ek luister na die gees en ek vraag hom om my te beheer en ek wil gehoorzaam wees aan hom en ek wil een verhouding met hom hee, dat ek al meer sensitief kan wees vir sy stem, sy inspraak en vir sy werke. En natuurlijk, daar is nog een vijand, die een vijand sê ek, is hier in ons, ons ou natuur daar is 'n ander vyand nog. En dis die wêreld waarin ons lewe. Ons lewe in 'n wêreld met soveel versoekinge, soveel sonde, eh, eh, versoekings waarmee die vyand vir ons wil wegtrek. As ek as ek net dink aan daardie verlore seun oor wat het hom weggevat uit sy vader se huis. O, dit was daardie droom van die lekker vriende en die partytjies en die meisies en die drank en die lekker lag en die lekker los lewe en baie geld. Dis die goed wat hom getrek het en hom op die oën van God weggetrek het en uit die vaderhuis laat weggeloop het totdat hy die, op 'n harde manier ontdek het dat die wêreld is nie ons woning vir altyd nie en dis nie 'n wonderlike plek nie om vir ewig te wil wees nie want op die ouen sit jy in die varkhok. Dis die ander kant van hierdie blink liggies en hierdie vrolike meisies is die varke. En ek en jy moet weet dat ergens met ons ook bereid is om 'n keuse te maak aan mekaar teen die wereld, want luister wat sê Jacobus 4 vers 4, weet jylle nie, jylle ontrouw is, dat vriendskap met die wereld vijandskap teen God is nie. Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is. Kan nie een vriend van die wereld en van God wees, jy moet een kese maak, en jy moet weet dat jy een vijand het, en die duivel is, is die derde vyand wat ek en jy moet van bewus wees. Hierdie ou natuur, hierdie sondige wêreld wat ons suigkrag van God wil wegtrek en ons van die gees wil weglok. Maar dan is daar ook die duiwel wat soos 'n brullende leeu rondloop en wat soek om te verskeer. Hy het nie goeie bedoelings met ons nie. Hy soek 'n geleentheid. Luister wat sê 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter Moenie dat hy met jou kop gaan smokkel nie. Wees nugter, wees wakker. Moenie geestelik aan die slaap raak nie, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dis wat die duiwel wil doen. Hy wil jou skade aan doen. Hy wil jou wegtrek. Hy wil nie jy moet geesvervul bly nie. Hy wil aanhou aan jou torring en jou probeer bykom op watter maniere ook. En daarom lees ons in die Bybel, daar is 'n geestelike stryd. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons stryd is nie teen mense en teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste en die magte en die owerhede in die lig. Dis ons vyand. Ons oë moet oop wees om in hierdie wêreld te weet, daar is 'n bose ryk wat alles gaan probeer om 'n vashou en 'n greep op ons lewe te kry en ons van die Gees se werk en God se wil weg te trek. Daarom moet ons bly kies in hierdie geestelike stryd om nie vir die duiwel enige plek te gee nie en ons moet hom weerstaan in Jesus se naam en hy sal van ons wegvlug sê die Bybel. So die vraag is, hoe bly 'n mens gees vervuld? Hoe kry ek dit reg om altyd elke oomblik met die wereld en die Satan en my ou natuur, oorwinnend te bly en geestvervuld te lewe. Ek moet onthou, dat Galatius 5 eh, vers 16 het vir ons gesê, Moenie dat die ou natuur jou weer wegtrek nie, maar sorg dat jy onder beheer van die gees lewe. Want solank as jy onder die gees se beheer is, sal jy nie toegee aan die begeertes van jou ou natuur nie. So sorg dat die Heilige Gees in beheer bly. Dit beteken baie prakties dat as jy struikel en jy sondig weer, herstel dadelik. As jy struikel, staan dadelik op. As jy bely jy het iets verkeerd gedoen, bely dit en sê Here Jesus, ek het verkeerd gedoen, ek het gesondig en kom dadelik terug. Sorg dat jou verhouding met Jesus met die Heilige Gees reg bly. En as jy hom bedroef, maak dadelik reg en kom terug met 'n nuwe oorgawe aan hom. Sorg dat jy hierdie ooreenkoms wat jy gemaak het, dat jy daarby staan en dat jy dit elke dag bevestig. Dat jy elke dag opnuut vir die Gees sê, As jy opstaan, Gees van God, vat die beheer. Ek gee vir u die volle reg. Lei my en doen die wil van die Vader vandag deur my. En onthou, ek het begin met die opdrag in Efesiërs 5 vers 18. Laat die Gees julle vervul. Word vervul met die Heilige Gees. Eintlik as jy in die Grieks mooi gaan kyk, sien jy daar word die tyd wat gebruik word is die imperatief 'n opdrag en dit is in die duratiewe tyd geskrywe duratief, kan jy hoor, dis voortdurend. Dit is die tyd wat eintlik vir jou sê, nie word eenmal op 'n stadium vervul met die Gees nie. Daar staan eintlik sorg dat jy voortdurend onder beheer van die Gees is. Laat hom toe om jou voortdurend deur te vervul. Sorg dat jy nie deur drank nie, maar deur die Gees beheer word en onder die invloed van die Heilige Gees lewe. Ja, moenie net een keer dronk word nie. Leef dronk. Wees altyd onder die Gees se beheer as jy dit verstaan. Met ander woorde, elke oggend as jy opstaan, sê vir die Gees, hier is ek. Neem die beheer, ek gaan saam met U hierdie dag in. Het jy alles gedoen wat die Here vir jou gesê het in hierdie tyd? Was jy gehoorsaam aan elke opdrag? Is jy by by waar hy met jou op pad is? Het jy gedoen wat hy gevra het? Het jy tyd gemaak vir sy woord? Het jy tyd gemaak om hom beter te leer ken? Kom ons bid saam. En dan vra ons dat hy hierdie pad met ons verder sal stap. Here Jesus, vergewe my dat ek so maklik val en struikel en weer toegee aan die wêreld en aan my ou natuur en u bedroef. Maar ek wil in hierdie oomblik terugkom na u toe en vir u sê vergewe my, u het vir my sonde gesterf. En dankie dat u my hart skoon maak en reinig van alle sonde. Sodat u o Heilige Gees in hierdie tempel wat skoon en rein is kan kom woon. Vul my o Gees van God opnuut elke dag, maar ook in hierdie oomblikke. En leef deur my en help my om net u begeertes te doen. In Jesus se naam. Amen. Thank you.